ariko mujya mwizera online gutya mu izina ryesu niba mvuze ngo fata ahantu urwaye uhafate kandi wizeye niba ari umutwe urwaye satani yakubohesheje ukaba warawivuje ukanga gukira ufateho kuko hari abantu twinshi twagiye dusengana banandikiye ko bajya i kanombe twasenga imana igahita ikuraho icyo kintu randevu ikaba irahagaze niba ari uburwayi buri muri wowe hari n'abantu bamaze iminsi bahamagara bambwira ngo barwaye kanseri eh, yo mu maraso abantu bageze muri babiri ngo baguye kansi y'amaraso turasenga baramubwira ngo ndumva hari ibintu bihindutse mu mubiri wanjye igihe wasengaga abadayimoni bateza abantu kanseri abadayimoni bateza abantu diyabete abadayimoni bateza abantu imivuduko y'amaraso nubwo eh, siyanse ishobora kukubwira ko biterwa bakakwereka n'ibintu bitera ngewe mirongo icyenda ku ijana ariko mbibona ahubwo haba hari ikindi kintu cyishe inyuma y'ibyo bintu kuko iyo dusenze imana ikatubwira ati diyabete n'iy'abadayimoni ntabwo mbona ko diyabete bayitewe n'isukari kuko nzi abakecuru mu mutara nyagatare barwaye diyabete n'isukari batanayizi no kuyibona ari intambara oh, dayimoni uteza abantu diyabete ndakwirukanye urekure usohoke mu maraso ye ndategeka amaraso yawe ko ahindukana rumari mu izina rya sukirisi nazareti ibyo abaganga bakubwiye ndabyanze nk'umukozi w'imana imana iguha ibindi mu izina rya sukirisi ndirukana ibyo abaganga bakubwiye baravuze ngo byarangiye ariko ndategetse ku bw'amaraso ya sukirisi w'umunyanazareti birangire mu izina rya Yesu hejuru y'abaganga hari Yesu ukiza indwara hari hejuru y'abaganga hari Yesu ubohora ntabwo ari Yesu w'i Nazareti ntabwo ari Yesu w'i Kaperinawumu ntabwo ari Yesu muri Isiraheli na n'uyu munsi Yesu aracyakiza indwara na n'uyu munsi Yesu aracyabohora aba Imana dukorere kubohore Yesu dukorere kubohore abohore inzozi zawe abohore isi yawe y'umwuka ibintu urota bipfuye ahantu urota uri mu mwobo ahantu urota uri iwanyu ahantu wavukiye ndaguhamburayo mu izina rya Yesu Kristo niba urota uhora uri mu gihugu cy'u rwanda kandi waragisohotsemo ndagusohora mu gihugu cy'u rwanda mu gihugu mwuka mu izina rya sukirisitu ndetse niba urota uri muri kongo uri mu buhunzi kandi byararangiye ibyo ngibyo ndagukura aho hantu satani yakuboheye mu izina rikomeye ry'amaraso ya kristo yes reka ngusubize kandi nkwifuriza ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia ndetse n'ahandi hose wumva ikinyarwanda tuguhaye ikaze niba wumva utameze neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza nk'uko bisanzwe muri kuhabona umukozi w'imana ah, fabrice evangeliste fabrice niko yatubwiye ubushize twamwise porofete adukubitira kuravuga ati ntabwo ndi porofete ndi evangeliste mm. niwo muhamagaro imana yavuze ngo nimujye mu mahanga yose mm. n'ubu turimo kuyajyamo dukoresheje Eh, ikoranabuhanga mm. mm, nubwo hari n'abatega indege bakajyayo kandi natwe twiteguye kuzitega iminsi mm. imbere tukajyayo eh, ariko n'ubu turimo kujyayo tukubwira abantu ngo yesu ariho abantu ntibamwizere abari mu byaha babivemo ababoshye bamusange ababohore abantu barega kujya mu bapfumu igihe cyapfumu cyararangiye abantu bareke kureba abapfumu kuri YouTube ngo babashiture mm. bitewe n'ibintu babonye barimo barakoreshwa na satani cyangwa se banakoretinze bapanze mm. ahubwo abantu bizera imana eh, yesu aravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami yesi abantu bareke kujya kwa satani kugira ngo eh, satani ashobora gukiza niba ubwo burwayi ariko ntazaguhe ubugingo buhoraho byiza ko abantu bizera imana imbaraga z'imana bizera yesu Kristo arahari ntabwo ari ibipinde hakunda mm. nyine abarokore bagira ibintu byo kuririmbanga imbaraga z'imana mm. bakaririmba yesu ariko bakumva imbeba ku mabati akihisha <laughs> mu nzu za mbaraga ejo barimo kuririmba zagiye mm. ubu ntabwo utinya izo mbaraga zindi ntabwo wowe ujya uzitinya nk'umuntu bakubwiye ngo uyu ni umurozi ngo ube wamutinya turetse wenda ibintu byo kwirarira turetse ibintu byo kwirarira wenda kwirarira cyangwa se wenda kwivuga neza nta mupfumu wanera ubwoba muri iki gihugu simbivuga ko yakora wenda hari n'abandi babivuga b'abarokore usanga babivuga nyine rimwe na rimwe atari n'ibintu bibarimo niba waba uri umurozi ufite inzoka wazihekenya wazishyira mu kanwa nk'abo nagiye mbona mm. waba ufite ibintu bivuga bivugira mu rukuta bivugira mu rugi ibyo waba ufite byose uko waba kose nta murozi nta n’umupfumu muri iki gihugu wankanga ntatinya kwinjira mu rugo rwe nkanayimenagura ahubwo nkanabitwika ubu nk'uko asarongo watinyuka kwinjirayo niyo uriya hmm. ni umupfumu ninjiye rimwe se cyangwa kabiri ishobora kuba ntarinjiye mu buryo bw'umubiri hmm. ariko mu buryo bw'umwuka na sarongo umugati fabrice aranze mu buryo bw'umwuka kubona hari abantu benshi nagiye mwambura eh. twagiye tubambura bagiye ari n'abo nasengeye barayeyo hmm. uzakura iki kiganiro ku mpanuro tv kimaze nk'amezi angahe uzumve n'amarikodi yose abantu bavuga ati nge naraye kwa sarongo sinakira abantu ngo inkoni ibintu birangaragura ariko wapi hmm. ariko unsengeye biragenda kandi ari kuri telefone none ubwo umuntu afite izihe mbaraga ziruta iziri muri njye Mm. Eh. ibintu abantu nyine bavuga eh. njya mbamo n'abavugabutumwa pe baza akavuga ibintu nk'ibi mm. ariko nta n'ikintu kibarimo mm. njyewe mvuga ibintu nahanganye nabyo kuri tere nabajya mu mujyi wa nyamata imyaka itatu abyumvishe imyaka itatu iby'abapfumu e- ba nyamata rero ndabizi uko bakora ndakuzi n'imyuka yawe ndayizi n'abantu bavuga ngo sarongo gusa umupfungu nta myuka afite baranabeshya sarongo imyuka arayifite mm. arayifite yacishije uganda he mu bindi bihugu bitandukanye na tanzania iyo myuka arayifite ariko iyo myuka nta kintu ishobora gukora imbere y'umuntu imana yazihamagaye ikamusiga amavuta biterwa n'amavuta abantu basizwe mm. abantu biterwa n'amavuta nawe uri muri ya karasi ya mutabazi ngo niba ari iyo mu mavuta ngo niba ari sinibuka ibintu ajya avuga ngo ngo niba sinibuka ngo gusa ngo nawe muri sitepu ya kane nawe ntihuri ibikorwa biruta amagambo mm. twe ntabwo tuvuga gusa ntabwo imana aduha uh, uh, umunwa wo kuvuga gusa mm. njya ahubwo ujya kureba ibikorwa mm. kandi bivugwa n'abantu bari muri Australia muri canada muri amerika umuntu akafata videwo akayema ati iyi videwo yeditinge nshaka gutanga ubuhamya wabyumvishe ariko nigute usengera umuntu utari mu rwanda mutari kumwe akaba yakira njye simvuga amagambo nk'ayo ngayo njye nivugira imirimo y'imana kuvuga ngo uri muri ntuza ya gatanu si mpamvu nanjye nyibagirwa <laughs> urumva ngo yakangahe kangahe birabona mwansiyo ari muri mwansiyo ya kane birabona ndavuga ibintu by'ubwenge ariko biriya ntaho bihure n'amavuta eh. ntaho bihure n'amavuta umuntu nakubwira ngo koresha ibitangaza zabwata ko twereka ubuhamya babiri batatu bane batanu baze batanga ubuhamya bufatika ko imana bigukoresheje koko ubu aka kanya ufite ubuhamya bw'abantu baba barasengeye bagakira nka kanseri cyangwa sida neza ko mbagiye ikibazo cy'ubundi wambajije mm. sinakubwiye nawe ujya kubireba kuri agishonizi tivi mm. hari umudamu nabonye wakize kanseri mm. bakoranye nawe ikiganiro abitangamo ubuhamya genda kuri za buri nshya urasanga umugore wari umaze umwaka n'igice wariya kicukiro nyanza naramusengeye abyara ibikeri bibiri eh. n'amabuye y'amakoro hamagara perezida arabikubwira wabyumvishe eh, hari n'undi nawe yagiye gusura eh. agiye gusura Bugesera nawe wabyaye umwana abyumvise amubaye imyaka irindwi yaramwumiyeho wabyumvishe undi n'indi yagiye gusura genda ku memuro tivi urasanga umugabo nasengeye yasaze umugore yagiye kubyara ku bitaro by’inyamata mm. umugabo arasara umugore ajya kubyara umugabo arasara mm. nsengera umugabo daso nizo zamunzaniye <laughs> yambaye ubusa mm. ndamusengera birambwira ati turashaka kumwica ndamusengera akira ako kanya n'ubu ni muzima akora hano ikigali agataha nyamata ku memburo tivi birahari ibyo ndi kukubwira birahari genda ku memburo tivi nawe uraza kubona umugore wabyaye amashashi atatu n'umwana w'ibiro bingahe bine abyumvishe urasanga n'undi mugore nawe wabyaye umwana aboshya amaguru gutya abaganga bakata imigozi nawe n'indahira yamuheza wenda amusenge ajya gute arayibyara jya kuri worwa tivi wanjye urasanga umugabo wagenderaga hasi ari igicumba yishe inzoka eshatu hanyuma arangira abyimba ubugabo mu gukiruka ubugabo bwe akiruka arwaye ari indembe amaguru yarihinahinnye agendera hasi nk'igicumba namusengeye iminsi itanu ntabwo karagenda mm. ubwo ni ubuhamya ubwo ni ubuhamya bwinshi bugenda bufatika uyu munsi rero ku isezerano tuve abantu bari buze kuza kubana natwe ndabizi neza yuko nabo bagiye gukira indwara bagiye kubohoka bagiye kubona ah, ubwiza bw'imana kuri fabrice iyo navugaga ntabwo tureba dimansiyo tureba amavuta mm. ariko navuga ko ari amavuta yari muri dimansiyo ya kane reka amavuta buriya aranagaragara mm. narakubwiye ni uri imbere yanjye ukavuga iminota itanu mm. mpita amenya impano ufite mm. mutabazi buriya afite impano yo kwigisha mm. nta nubwo impano yo gusengera abantu ntayo afite impano yo kwigisha buriya kwigisha ikintu cyitwa gukora ibintu by'iterambere ni nabyo muziho igeze kuza ku rusengero kera na shasho media mumenye ejo bundi buriya mutabazi njye muzi cyazaga ku rusengero iwacu kubwiriza ibintu byo kukubwirira ikintu cyo gukora arabikwigisha ukabona ufite inyatsi wowe ukavuga ati kweri mbonye ndi umunebwe akwigisha ikintu cyitwa gushaka amafaranga no gukora ukahita mm. uvuga ati kabisa ndeme mbonye umwarimu uriya ni umwigisha ni umwarimu na politiki ntazashobora uriya ni umwigisha mm. Yes uyu munsi wavuze tugiri gutangira ikiganiro yuko tugiye gusengera abantu bakabohoka mm. eh, bundi abantu umuntu abwirwa n'iki ko aboshye ese umuntu arabimenya ko aboshye umuntu arabimenya ko aboshye kandi nta wundi muntu ubuha abantu ni satani mm. ni rusuferi niwe uboha abantu ariko satani agakoresha abantu nanone kugira ngo babohe abandi bantu eh, ni ibintu byinshi bishobora kugaragaza ko uboshye mm. kumva mu mutima we nta n'amahoro ufite ubundi se ni gute uba uboshye reka eh, tubwire nk'umuntu wenda utaboshye uboshye akaba atabizi ni gute uba uboshye ubundi umuntu uboshye mm. ikintu cyitwa kubohwa ni ikintu kigari cyane hari uwo abadukira icyo kibazo akatakubwira ati umuntu wese n'umuntu utarakiye yesu kirisito umwami n'umukiza mm. ariko ni ikinyoma mm. n'abantu bakeye yesu barababoha kandi bigakunda mm. ahubwo kubohwa ni ibintu bigiye bitandukanye wabohewe mu byaha nibyo ugasanga banywa inzoga no kuzireka byarabananiye ugasanga hari ibyaha byananiye kureka satani yarabiboheyemo bakeneye izindi mbaraga z'imana kugira ngo zibavane muri ibyo byaha none se ukaba wasengera umuntu akabohoka niba umuntu yari indaya uburaya akabureka direkite ari nk'ikintu kimusunitse cyangwa nawe bimujyamo akumva agomba kubireka igihe kiba kigeze cyo agomba kubireka hari umuntu ukoreshwa uburaya n'abadayimoni bakamutonge bakamumurikira amayigini akamukoreramo ubusambanyi urumva abadayimoni akarobo bamukoresha icyo cyaha cy'ubusambanyi ariko akumva yabireka umuntu ajya umusengera rero abadayimoni bamutezaga ubwo bakamuvamo akumva nawe arabyanze ariko bakimurimo baramugenga bakanamutegeka mm. ubu ngubu nabo baboshye abantu baboshywe n'indwara indwara zikaboha umuntu mm. abyumvishe mm. nabyo bijya bishoboka abantu bakabohwa n'imyuka mu miryango y'iwabo ba se baraterekereye ba nyina baraterekereye baragendeye mu byaha ugasanga baboshywe n'ibyo bintu bikabakenyura bagapfira imyaka runaka ni ibintu byinshi biboha abantu ariko akenshi ni abadayimoni nyine baboha abantu Mm. bakabuza amahoro bakabateza ibirwara bakabateza inyatsi bakabateza ibyo bintu byose bigiye bitandukanye mm. Mm. uyu munsi rero ndagira ngo ugire ikintu uri buze kuza kuvuga mu bintu byabaho umuntu noneho nitumara kubona abo bantu bamaze kubona ko baboshye uraza kuza kubasengera niyo ubu niyo sitepu igezweho nari maze kubivuga nyine ibintu bishya abantu ni imyuka y'imiryango y'iwabo eh, izo mbaraga iz'abarozi hari n'umuntu ushobora kwinjira mu buzima bwawe hari umuntu ushobora kwinjira mu buzima bwawe ugatangira igihe cy'umwijima wawe kikaba kiratangiye yaba ari inshuti yawe y'umukobwa ku mukobwa cyangwa se ari umusore ukagira inshuti y'umusore cyangwa se ari umugabo ukagira inshuti y'umugabo mugenzi wawe akinjira mu buzima bwawe igihe cy'umwijima kikaba kiratangiye igihe cy'ibibazo igihe cy'imyaku kikaba kiratangiye kubera umuntu winjiye mu buzima bwawe wakuzaniye imyaku wakuzaniye imivumo wakuzaniye ibintu by'imitongero rero ibintu biboshya abantu ni byinshi hari abantu babohowe mu byaha hari abantu baboshywe n'abadayimoni abantu baboshywe n'imyuka y'abarangi abantu baboshywe n'imbaraga z'abarozi kandi mirongo icyenda ku ijana nagiye nsengera nagiye nsanga abantu baboshywe n'imyuka y'imiryango cyane n'abantu baboha abantu akenshi ni abantu b'imiryango y'iwabo kuko n'imiryango y'iwabo baba bazi iby'isekuruza byawe baba bakunze ijana ku ijana nibo bantu bakugirira ishyari nibo bantu bakurwanya so rero imbaraga z'abadayimoni nizo ziboha abantu wowe nkurikiye ku isezerano TV ntabwo nzi ikintu kikuboshye eh, hari abanagira nsengera abadayimoni bakabavugiramo baramudushyingiye hari umumama nigeze gusengera muri muri Australia ni muri Australia hanyuma abadayimoni bamuvugiramo barambwira ngo uyu nguyu twarabyaranye twabyaranye abana ikuzimu afite y'abana no mu isi afite y'abana akumbi uwo mudamu eh, yari yari yaratandukanye n'umugabo we n'abana baramuvuyeho nta mahoro afite mu muryango w'iwabo kumbi hari imyuka bamushingiye bamushingira abadayimoni bamushingira abagabo ba nijoro yaryama nijoro akarota arimo gusambana n'ibintu atazi yaryama nijoro akarota arimo kuvugana akorana imibonano mpuzabitsina n'abadayimoni icyo kintu bakoze nijoro rero kiza kuvamo abana niba urota usambana nijoro niba urota uryamana n'ibintu mugasambana n'ibintu mu buryo bw'umwuka niba mu buryo bw'umubiri hagomba kuvamo abana no mu buryo bw'umwuka hazavamo abana kandi iyo urota icyo kintu icyo kintu cyane cyane nicyo nagiye nkunda kubona kibushya abantu iyo icyo kintu kikuriho gushaka birakugora kubera ufite umugabo nyine wa nijoro ntabwo ashaka kwemera ko ugira undi mugabo mu buryo bw'umubiri no kubaka urugo nabyo birakugora ni ibintu ushaka kumva n'abantu bakeya bitewe n'imihamagaro eh, imana yagiye ibahamagara rero ntabwo nzi ikintu kikuboshye ariko mu maganya Yeremiya ibice byo bitanu mirongo ya karindwi haranzwe ngo badata bakoze ibyaha ntabwo bakiriho natwe twikoreye ibicumuro eh, byabo ngo abagaragu nibo dutegeka ibyaha bya ba data n'ibyaha by'imiryango y'iwacu nabyo bishobora kutuboha niba mama we yararaguje agaterekera akagera za nyabingi akagira imyuka yaciriye akagira amasezerano akorana n'abakurambere hari igihe iyo myuka yabo iza kwihorera ku bana babo kubera ko batakiterekera kubera ko batakiraguza kubera ko batakibitambira ibitambo nk'ibyo batambaga batakibaga amahene batakishyira inyama ku bukoma ngo bagire gute baterekere bakore ibintu nk'ibyo bikaza kukwihoreraho wowe kugira ngo bigire gute kugira ngo bikubohe ibyo nabyo twagiye tubibona muri intambara y'umwuka eh, muri ano masengesho yo kubohoka no gukira hanyuma rero ntabwo nzi ikintu kikoshye ariko wizere eh, imbaraga z'imana wizere ko imana ishobora kukubohora onorayini nk'uko dusanzwe tubikora amasengesho twasenze ejo bundi hari abantu bagiye bandika muri komanteri ngo barabahotse ariko mirongo icyenda ku ijana abantu bagiye bahamagara bakambwira turimo gusenga numvisha hari ibintu byirukanka mu mubiri hari n'uhamagara arambwira turimo gusenga isengesho ryarangiye numva hari ikintu gihagaze mu rubavu none ndakwingize nsenga mwandikira mesaje nababwira ni fataho nayo ndi mu rusengero materaniro fataho uvuga inshuro zirindwi ati ndakize mu izina Yesu inshuro zirindwi arabivuga kandi mwandikiye muri masaje biramurekura nawe rero wizere eh, abantu bajya bahamagara bamubwira ngo nabohotse hari icyo cyari cyarafashe mu mavi yanjye urimo gusenga na fasho numva binyuze mu birenge birukanse ni ibintu rero tubonye imana idukoresha muri buno buryo murya mwizera eh, imbaraga z'imana niba imana ishyizeho ubu buryo gusenga gutya mujye mubyizera ntabwo iteka ryose tuza kubikamira kugira ngo dusenge gutya eh, hari n'abo dukora mu rusengero ariko mujya mwizera onorayini gutya mu izina ryesu niba mvuze ngo fata ahantu urwaye uhafate kandi wizeye niba hari umutwe urwaye satani yakubohesheje ukaba warawivuje ukanga gukira ufateho kuko hari abantu twinshi twagiye dusengana banandikiye ko bajya i kanombe twasenga imana igahita ikuraho icyo kintu randevu ikaba irahagaze niba ari uburwayi buri muri wowe hari n'abantu bamaze iminsi bahamagara bambwira ngo barwaye kanseri eh, yo mu maraso abantu bageze muri babiri bamwe ngo barwaye kanseri maraso turasenga barambwira ngo ndumva hari ibintu bihindutse n'umubiri wanjye igihe wasengaga abadayimoni bateza abantu kanseri abadayimoni bateza abantu diyabete abadayimoni bateza abantu imivuduko y'amaraso nubwo eh, siyanse ishobora kukubwira ko biterwa bakakwereka n'ibintu bitera ngewe mirongo icyenda ku ijana ariko mbibona ahubwo haba hari ikindi kintu cyishe nyuma y'ibyo bintu kuko iyo dusenze imana ikatubwira ati diyabete ni iy'abadayimoni ntabwo mbona ko diyabete bayitewe n'isukari kuko nzi abakecuru mu mutara nyagatare barwaye diyabete n'isukari batanayizi no kuyibona ari intambara ariko eh, twasenga diyabete igakira abatemanate turapfuye turirukanse turapfuye badutumye kumuteza diyabete ari abadayimoni babitubwiye cyangwa se imana ibiduhishuriye bishatse kuvuga ikire abadayimoni bateza abantu diyabete kandi ahantu nsengera bari mu bihugu bitandukanye no muri amerika bazikize bakambwira ati mfite diyabete ntabwo ko imana ijya kuyigukiza nubwo yitewe n'abadayimoni uretse ko hari n'abantu bashobora kuduterwa n'ibintu bigiye bitandukanye ariko cyane cyane njye nuko mbibona kuko indwara nyinshi zikomoka kuri satani nk'uko n'ijambo ry'imana eh, ribivuga tudatinze rero urambike ikiganza cyawe ahantu urwaye eh, wizere mu izina rya Yesu kandi ntabwo ari indwara dusengera gusa oya ntabwo ari indwara dusengera gusa Eh, imana ikubohore ibijyanye n'uko wizeye sinzi ukuntu wizeye uzamure kwizera kwawe ikindi nkunda kubwira abantu mujye mukora ibikorwa by'ubuhanuzi abarozi bakurugira mu bikorwa by'ubuhanuzi agutwara isutiye yawe ati ntuzongere konsa kandi koko ntongere konsa agutwara ikariso akayijyana mu mazi akayitongera ibintu akaguteza kuva udakama ngo ah, nk'uko amazi atemba akatanagamo wa mwenda wawe nawe ugahora ugira gute uva gutyo ibyo ni ibintu twagiye duhura nabyo mba nkubwiye ibintu bya superiyanse twagiye duhura nabyo hmm? agutwara eh, hari ugeze gutwara amazi yo muri dushe yabo amazi ahantu bogeraga amazi yanyuraga inyuma ahantu abantu batambuka umuntu azafata amazi yo muri dushe umubiri wose arawuboza yaryama mu nzu akabona inzu iri kuzenguruka tumusengeye abarozi baravuga ngo twamutwaye amazi yo muri dushe kandi koko tubona nibyo turamusengera bahoka. rero bakoreshaga iki ibikorwa by'iki by'ubuhanuzi hari aho batwara imyenda bakagutwara umwenda bakawukurogera hari unasengeye avuye muri avuye muri noruveje ahari si n'igihugu yavuyemo araza duhurira i kigali kicukiro musengeye eh, dusanga batwaye ifoto ye kuri interineti bafata ifoto bayikura kuri interineti bayijyana ku mupfumu bayitongera ibintu hari abantu tuziranye barimo bitandukanye badashobora gushyira amaporofayiro yabo amafoto yabo kuri watsapu kuri porofayiro kubera ibintu bahita bahura nabyo iyo babikoze urumva rero abarozi bakorera bakoresha ibikorwa by'iki eh, by'ubuhanuzi nawe rero jya ukora ibikorwa by'iki by'ubuhanuzi hari umuntu nakunze wari warashatse kugurisha ahantu haramunaniye anzanira itaka eh, ry'ikibanza cye urumva ikintu yakoze ni ikintu gishushanya kwizera yakoze ikintu cy'ubuhanuzi namwe mujye mwizera mukora ibikorwa by'ubuhanuzi nabwiye abantu mu mutara masenyi navuga ati nta murozi ushobora kunyimura ahantu ntuye muri karitsiye abantu igihe abantu igihugu bakimarishije amaguru ngo barimo guhunga abarozi yagiye hanze baramuruga bakoresheje umwenda bamutwaye imisatsi ye hari nagiye nsengera mu bugesera ko nawe imyaka itatu nkasanga batwaye umusatsi we barawukuye ku muntu wogosha bakawumurogeraho ibintu byinshi ndabware nta murozi wanyimura muri karitsiye mbaho urugero mbwa ati ndamutse nzi inzu ye nagenda ngafata itaka ry'inzu ye nkajya kumutuza mu ruhengeri muvanye mu mujyi wa kigali nkatega nkemera nkatega nkavuga ni mu izina ry'esu uva turi hano murengeri imuka kandi nkakwimura bigakunda kubera iki kubera ko nzi ubuhanuzi ikintu bukora eh? nzi ubuhanuzi ikintu bukora hari abanyamakuru bafite amateleviziyo ya cano abarangiye bagiye bazingira amacano ya nubwo imwe na imwe basigaye batwiyemeraho ah, bakanakwirengagiza ariko twasengeye dusanga bakiriye abakozi imana b’abarangi bangiza bazinga amacano yabo babizinze gute bakoresheje mikorofone bageze gute mujye muri maso bakoresheje mikorofone amacano barayagurisha amacano barayagurisha kubera barangya kubera baruzi bakoresheje iki ibikorwa by'ubuhanuzi namwe rero mujye mwizera mukore ibikorwa by'ubuhanuzi niba urugo rwawe rwarakunaniye wakwema iyo meta yawe mu gihe tuba tugusenga ukayifata ugafata iyo meta niba ari umugabo wakunaniye cyangwa ari umugore wawe inkweto z'ahantu ziri ntago uhazi uzi inkweto ze ziri uzi imyenda yambara iri umusego aryamira buri joro urawuzi ahantu ararahazi yakunanije iki fata umusego araraho mbere yuko asenga uwatura amaraso yesu ndumva tugiye kwigisha abantu gukora deliverance ahubwo tukanabereka kwiga tunabasengera bakigisha gukora deliverance wiyigisha ukuntu wakora deliverance umugabo akunanira gute ngo ni umusinzi ngo yaze gukizwa ngenzi umusore eh, twasenganye ntabwo niwe mvuga izina rye yasenganaga yabanaga n'umusilamu iwe ari umurokore arangije aravuga ati wakijijwe ukakira yesu ati ntabwo nzigira nyizwa arangije akajya afata umusego aryamira akawusengera akatura amaraso yesu kirisito akatura amaraso yesu kirisito kuri wa musego akatura amaraso yesu akatura amaraso yesu kuri wa musego wa musilamu bigeraho aza kurota ari mu rusengero byarangiye akurikiye wa musore w'umurokore ajya gukizwa nawe kora ibikorwa by'ubuhanuzi eh, ikore derivarance ukora ibikorwa by'ubuhanuzi rambika ibiganza byawe ahantu wumva ubabara usenge urambitseho ikiganza cyawe wikwirwa yirukanka imisozi niba ari inda yawe fata ku nda yawe utangire gusenga kora ibikorwa by'iki by'ubuhanuzi genda ugura imyenda wa mugore ushaka umwana genda ugura imyenda uvuga ati mu izina ryesunguza imyenda y'umuhungu nzabyara umuhungu ushaka umunyamavuta agusengere ariko wakoze ibikorwa by'iki Eh, by'ubuhanuzi uko ariko bwajya guhanuza biriya bintu eh, birakora cyane niyo mpamvu biravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba kwarapfuye imirimo ni yese isaba kwizera niyo ngiyo nyine imirimo bavuga kwizera si ugutanga amafaranga ya yawe eh, si ugutanga amafaranga ya njye nsangira abantu amazi bivomeye bakarara badiyera amarozi yari mu nda zabo ari amazi badafata amazi nyasengere agafata amazi yayanywa akayanywa yahindutse fata umwenda wa kanaka fata ifoto ya kanaka ejo bundi ndikanyarira umuntu anyohereza ifoto y'umurozi umuroga ndi gusenga n'ukuntu abyibutse ndangije natura amazina y'uwa mumama wanyoherereje ifoto y'iki ifoto ifoto y'umurozi ntabwo rigeze natura umurozi ndavuga ni umuntu uroga kanaka nangira gusenya imbaraga ze n'imyuka ye umuntu w’imiryango mu miryango y'iwabo ahita arota inzozi arota wa murozi arimo kuganira ngo mwatangire kunyata akarya umwe atangiye kunyataka ngo buretse ngo kariya gahungu kari ku musozi ngo karimo kunyohereza iyi bombe kanyohereza ibisasu ngo buretse ngo nanjye gushaka imbaraga kumbe umuntu wabirose nta nubwo yari azi ko hari umuntu wagiye ku musozi gusenga arabirota gusa birotorera umwe mu muryango w'iwabo aravuga ati hari umuntu uri ku musozi twaha ibyifuzo urumva ibyo bintu eh, ndavuga ne bya bintu birakora ahubwo abarotsi ngiye kubica ndabamara <laughs> natuye izina ry'umuntu wanyeje ifoto ye gusa sinigeze nahiraho ifoto ye none se fabri hari ikintu ah. ndimo ndibaza muri icyo gikorwa cy'ubuhanuzi hmm. ah, urabona muri ino minsi hariho ibintu by'abasore n'inkumi bakundana hmm. ukaba wakunze nk'umukobwa cyangwa ukaba wakunze nk'umusore uri umukobwa ah, ukaba umwifuza hmm. birashoboka yuko n'ubundi wakora icyo gikorwa cy'ubuhanuzi ukaba wafata nk'ifoto yiwe ukagenda ukayaturiraho amagambo uvuga yuko umukeneye bikagenda uko wabyifuje hari umukobwa twasenganye hari kimironko mu izindiro mm. niho nakunda guteranira abyumvise mm. yahuye n'umusore barakundana mm. ibi by'abasore nyine barakundana umunsi umwe umusore ajya gusura umukobwa yitwaje urupapuro wabyumvishe arangije aravuga ngo bumbura urwo rupapuro ararubumbura ngo soma amagambo ariho nurangiza usinye hari handitseho iki se ese urankunda akajya asubiza ati ndagukunda barakomeza arasoma aravuga ati nta wundi musore uzigera ukundana nawe ati ntawe ngaho bisinyira kuvuga barakundaga amagana ane ikintu cyatuma atabisinyira arasinya guhera umunsi akimara gusinya nta nubwo yongeye kubona uwo musore ntabwo agiye kumubona umukobwa aragenda agira mu myaka mirongo itatu makumyabiri n'itatu mirongo itatu wabyumvise arirukanka arasenga arirukanka arasenga wapi kugira ngo abone umugabo ntagire n'umuvugisha uzi ikintu cyabivumbuye umukobwa arafite abantu bamuroga mu miryango y'iwabo bakanamusengera bikanamuvugira amati turagiye ariko ikintu cy'urushako ikintu cy'urushako ntabwo tuzi ikintu gituma adashaka ntabwo tumuroga udashaka dushaka ko ahomba agira inyatsi nushaka gushaka ntabwo bitureba hari umuvugabutumwa dusengana aramwicaza kuko ndarabaze aramutamubwira ati mbabarira umbwire mbabarira umbwire ubuzima bwawe deliverance ya mbere ni counseling tugiye kubanza tuganire mbwira abantu mwakundanye arangije aramuganiriza ahita kubitaho avuga ati hari umusore njya nkunda kugirira ikibazo wansinyishije ngiyo hari umuntu wibeshya gato agacika satana akaza akamvugisha mpita numva ijwi rimbwira ngo wa musore aramusaje aje wasinyiye ko utazamwibye aramutaje wamugira gute iwe abaho afite umwuka urindiriye iki wa musore ikintu cyabayeho ko umumenyereye ibintu bya defaranse ahita yumva ahantu umutegure aravuga ati ceceka mbwira amagambo yanditse ku rupapuro nawe arayandika nawe arayandika nawe arayandika arangije hagara nka hariya asengera urupapuro uza asengera urwo rupapuro wa mukobwa yariteruye atuma ajya mu biro yikubita hasi ka gasore kamuvugiramo ababyumvise mm. kamuvugiramo kavuga uburyo kamuzinze kabikoze kabishaka ababyumvise akavuga uburyo kamuzinze ati naramukundaga avuga ibintu byinshi umukobwa nuko bamusengera arabohoka afite umugabo mu mutara w'umupasiteri ariko ntabwo ndimo ndabaza kubivugira kuri iyo mpamvu yo kuba watuma umukobwa agumirwa akaguma iwabo ndimo ndabivugira mu buryo ushaka gukundana n'umukobwa kandi ari ari umukobwa ukunze ushaka mu buryo mwana mwanabana ariko urumva ko wowe yamutaye bivuze ko no mu buryo bwiza bishoboka yuko umukobwa cyangwa umusore yabikorera undi akayatira ayo magambo ibintu bigakunda akurusha imbaraga mu buhe buryo ukwatiwe ufite kwiza akurusha imbaraga mm. birakunda kabisa mm. bivuze ngo abakobwa bagumiwe basenga cyangwa abasore bagumiwe basenga nta kintu bimaze umusore mm. wagiye azingira abakobwa batanu mu butayu njyewe ikintu ndimo ndakubaza bivuze ngo umusore usenga wumva ko asenga cyangwa umukobwa wumva ko asenga akaba atabona umugabo ni uko atiyaturiraho ayo magambo meza nuko atiya turiho amagambo meza ako bikagera n'ibikorwa by'ubuhanuzi mm. nyine ah, ntabwo uri kunsubiza nk'uko ndimo ndashaka ndimo ndavuga ngo umukobwa wagumiwe mm. udafite umugabo kandi amukeneye mm. kandi asenga imana kandi akijijwe ni atiya turiho ayo magambo nuko uko nta kintu abwira imana kugira ibintu bigenda neza abenshi baba banasenga hari igihe aba yarazinzwe rero n'umuntu umurusha imbaraga ari nk'umurozi wamuzinze kuko abenshi turabasengera ugasanga bari abazinze bivuze ngo abakobwa bagumye n'abasore bose ni ukuzingwa ntabwo ari uko babuze abagabo my friend turetse no kubeshya twe gucisha ibintu ku ruhande sibyo niba umuntu ashaka gushaka akaba yarabibuze akaba imyaka mirongo ine abibuze haba harimo uruzingo haba harimo uruzingo rukavamo urwo ruzingo none se ko atari njye ukiza ni abantu benshi imana ibohoye ni abantu benshi imana yagiye ikora amakwe bari bameze gutyo urumva ni abantu benshi imana yagiye ikora amakwe bameze gutyo none se ubundi yesu yazanywe n'iki yesu yaje kubohora abantu niba umuntu ashobora gusengera umuntu agakira agakira byose urumva atari kimwe imana ijya ibohora abantu gusa icyo twabwiraga abantu twabwiraga ngo eh, bajya bizera ariko bakorore n'ibikorwa by'iki by'ubuhanuzi reka dusenge mu izina rya sukristo nazareti wizere bijyanye n'uko uh, ushaka uh, gukira gusa ntabwo ndi buvuge umwanya munini nakwigishije uburyo nawe ugomba kwisengera uburyo ugomba kwikora deliverance uburyo ugomba gukora ibikorwa by'ubuhanuzi eh, mu izina rikomeye ry'amaraso ya sukristo hanyuma rero uzamure ibiganza byawe cyangwa se wizere bijyanye n'uko ushaka ko imana igukorera dusenge mu izina rya yesu eh, usubire ba magambo uvuga ngo umwami yesu umbabarire ibyaha byose nakoze unyeze untunganye mu izina rya yesu niba utarakizwa usubire mu magambo ngo umwami yesu ntakiriye agakiza kawe uyu munsi amazina yanjye uyandike mu gitabo cy'ubugingo umunsi uzagutwara itorero nanjye uzamamagare uvuga ngo yesu uhereye umunsi nakiriye imbaraga nakiriye amavuta yo gusenga mu izina rya yesu vuga ngo yesu urwego nasengagaho umpa imbaraga zo kurwongera vuga ngo yesu urwego nizeragaho umpa imbaraga zo kuzamura kwizera kwanjye mu izina rya yesu kirisito usubiremo amagambo uvuga ngo umwami yesu uvane ubuzima bwanjye ahantu bwari buboheye mu izina rya yesu imyuka yose imboshye yewe imiryango y'iwacu iy'abarozi imyuka yose y'ikuzimu yaboshye ubuzima bwanjye yatumye nashaka yanyiciye ubuzima yanteje indwara yanteje ibihombo imyuka yose yaboshye abana banjye imyuka yose yaboshye umugabo wanjye imyuka yaboshye umugore wanjye mu izina rya Yesu ndakwinjiza kugira ngo uyimbohoreho uhereye uyu munsi ume imbaraga z'imana mu izina rya Yesu kirisito unyuzuze imbaraga ku bw'amaraso Yesu kirisito na nazareti amen hanyuma reka gusengere mana yo mu ijuru imana twabonye ikiza indwara ntabwo ari ibipindi ntabwo tuvuga imana yo mu bitabo ntabwo tuvuga imana abiseri eh, bandikishije ntabwo tuvuga imana yanditse mu bitabo bigiye bitandukanye mu izina rya Yesu ndavuga imana nabonye ikiza uyu n'uyu munsi ndavuga imana nabonye ikora ibitangaza na n'uyu munsi bohora abantu atari ibintu bandikisha atari ibintu byanditswe muri bibiriya ndategetse mpagaze mu mbaraga za Yesu kirisito no mu bushobozi bw'imana y'imana n'impano n'umuhamagaro imana yamamagaye ndategeka indwara gusohoka mu mibiri y'abantu imyuka iboshye umuntu wese wankurikiye nitaye ku iyo ariyo ikintu cyose kimuboshye icyaborotse amahirwe ye icyaborotse umugisha we imyuka yamuteje uburwara imbaraga zamuboshye ndazitwika mpagaze mu bubasha bw'imana mpagaze mu butware bw'imana niyakire deriviranse niyakire kubohoka ubutunzi bubohoke ibiganza bibohoke mu izina rya sukuri kirisito umuryango ubohoke ku bw'amaraso Yesu kirisito umuntu wandujwe imyuka mibi n'abantu bamusengeye abantu basenganye nawe abantu babyirukanye nawe abantu babanye mu nzu imiryango ye mu izina rya Yesu kirisito imyuka bagutongereye ibyo bintu bakumurikiye ndabikubita hasi noheresha imbaraga z'umuriro ndohereza amavuta abohora kubw'amaraso ya kirisito ibiri mu nda mu mugongo mu rubavu biri mu bitugu biri mu mutwe ndategetse imyuka yose y'amarozi gusohoka mu mubiri wawe kubw'amaraso ya kirisito bunyazeti dayimoni ziteza abantu inyatsi imyuka ituma uhora wizenguruka biravuga ngo mwazengurukiye umusozi kirahagije ni mucyamike ndagutegeka kugira ngo ucyamike mu izina rya yesu kirisito va kuri ako gasozi wari uriho ako gasozi wari uriho uziranyeho n'umugabo wawe gusa uziranyeho n'inshuti yawe gusa icyo kintu kikuriho utatanga n'icyifuzo ngo agusenyere abantu barenga babiri cyangwa batatu ibyo bintu ufite by'ibanga ndabitegetse mu izina Yesu kirisito imana ireba ibyo ku buriri imana ireba amarira umuntu arira ahantu hiherereye ndategetse mu izina Yesu kirisito ayo marira nahore ku bw'amaraso Yesu kirisito ati igihe waririye kirahagije wakira imbaraga z'imana zikubohora wakire guhozwa amarira n'imana y'isiraheli nohereje amavuta kugira ngo agukize ndakohora ku burwayi bw'amaguru aho urwaye amaguru mu izina Yesu kirisito amavuta amavi yawe atangira kumva imbaraga z'imana ziyabohura ibyo ari aribosha amaguru biyasokemo dayimoni uteza abantu diyabete ndakwirukanye urekure usoke mu maraso ye ndategeka amaraso yawe ko ahindukana rumari mu izina rya sukirisi nazareti ibyo abaganga bakubwiye ndabyanze nk'umukozi w'imana imana iguha ibindi mu izina rya sukirisi ndirukana ibyo abaganga bakubwiye baravuze ngo byarangiye ariko ndategetse ku bw'amaraso ya sukirisi w'umunyanazareti birangire mu izina rya Yesu ibyo abaganga bakoze kuri byose birangire ibyo abaganga bavuze byamaze kuba ku mubiri wawe byamaze kurangira ndategetse mu izina rya kirisito kugira ngo bikurweho hejuru y'abaganga hari yesu ukiza indwara hejuru y'abaganga hari yesu ubohora ntabwo ari yesu w'i nazareti ntabwo ari yesu w'i kaperinawumu ntabwo ari yesu muri israheli na n'uyu munsi yesu aracyakiza indwara na n'uyu munsi yesu aracyabohora ba imana dukorere kubohore yesu dukorere kubohore abohore inzozi zawe abohora isi yawe y'umwuka ibintu urota bipfuye ahantu uro turi mu mwobo ahantu uro turi iwanyu ahantu wavukiye ndaguhamburayo mu izina Yesu kirisito niba urota uhora mu gihugu cy'u rwanda kandi waragisohotsemo ndagusohora mu gihugu cy'u rwanda mu gihugu umwuka mu izina Yesu kirisito ndetse niba urota uri muri kongo uri mu buhunzi kandi byararangiye ibyo ngibyo ndagukura ahantu satani yakuboheye mu izina rikomeye ry'amaraso Yesu kirisito abantu urota bapfuye ndagutandukanya nabo kubw'amaraso Yesu kirisito imyuka inyura mu nzozi kugira ngo ibohe kuroha abantu yose ndayica abantu barimo kurya inyama barimo kurya ibintu batazi mu izina Yesu kirisito ayo marozuro turimo kurya nijoro ndayirukana mu buzima bwawe imyuka iza mu mapusi imyuka igutera mu mapusi mu rugo iwawe amapusi ararira mu nzu iwawe no mu rugo iwawe abadayimoni bazira mu mbeba mu izina Yesu kirisito iyo myuka yanyuze mu mbeba ikagutwara imyenda ugasanga yayiriye yamara kuyitwara ukagira ibibazo mu mubiri wawe mu izina Yesu kirisito ndirukana iyo myuka ibintu wabonye mu rugo wibuka ibyo ari byo ndabitesha agaciro mpagaze imbaraga mbaraga z'isima ibyo byose ndi kuvuga ni ibiri ku bantu ndamenagura izo mbaraga z'umwijima iyo myuka yose yaguteye myuka iza muri marishoze ndatwika izo mbaraga z'umwijima iyo myuka igendera mu mapusi ndayinanije ku bw'amaraso yesu kirisito ndatura derivaranse ndatura kubohoka wakira amavuta kubohora urushaka urwanira ubohoke wa mukobwa we mu izina rya agenda ukora ubukwe ku bw'amaraso Yesu kirisito wowe ushaka viza warayibuze ndagutegetse uzagenda uyake bayiguhe kandi wizere kuzayihabwa mu izina rikomeye ry'amaraso Yesu kirisito ndetse wowe ushaka kuza mu rwanda byarakunaniye ndagutegetse mu izina rya Yesu wakira amafaranga uze mu gihugu cy'iwanyu mu rwanda ku bw'amaraso Yesu kirisito ndetse ni uburenganzira bwawe kugenda ibihugu nk'uko ijambo ry'imana rivuga ngo nimugende ibihugu byose ku bw'amaraso yesu kirisito wacira igikundiro abakuziritse ngo ntukambuke umupaka ndagutegetse mu izina rya yesu kirisito ambuka umupaka ugende ku bw'amaraso yesu kirisito w'umunyanazireti ibirenge byawe nibisohoke byinjire ku kibuga cy'indege byambuka ugenda aho imana yakubwiye ugende amasezerano yawe ku bw'amaraso yesu kirisito wowe wize ukaba warabuze akazi ndasenze kugira ngo imana ubwenge bw'uburyo wabonamo akazi mu izina rya yesu kirisito diporome yawe ihabwa umugisha n'imana yo mu gihugu cyo mu ijoro wowe bahanuriye ibintu ukaba wararindiye ko bisohora imyaka itanu ikaba ishize itandatu ikaba ishize ndagusengeye mu izina rya kirisito kugira ngo amasezerano yawe asohoke dindije niba ari wowe imana ikubabarire niba ari abarozi ndategetse imyuka yabo itagaciro niba ari ishuri ry'imana wakira imbaraga muri iryo shuri ry'imana uzasobanukirwe kandi uhabwe n'imbaraga mu izina rikomeye ry'amaraso yesu kirisito ikintu cyose giherekeza ibintu byose ni uko uzabona ubugingo buhoraho imana uzakwandike ikwandike mu gitabo cy'ubugingo umunsi imana izagutwara abantu ngo bajye mu ijuru kandi biraje vuba cyane nawe amazina yawe azahamagarwe byose ni mu izina rikomeye ry'amaraso yesu amen amen ya imana yo mu ijuru yewe mugisha eh, ngemba ndi kuri bohorwa tv uzadusire kuri horwa tv hariho abantu bari mu bihugu bitandukanye imana yakijije imana yabohuye wasanga harimo na mwene wanyu uzaza tubibona hariho ubuhamya n'amasengesho yanditseho live imana ikunda kubohoreramo abantu n'inyigisho zo kubohoka ukamenya ibintu bikoshye ibyo ari byo eh, imana mu ijoro iguha umugisha mu izina rya Yesu duterera nyagatare mu mutara ariko tugushaka uburyo twabona ubushobozi tugakorera mu mujyi wa kigali imana ibidufashijemo sharomu sharomu